Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ։ Այսօր մենք կխոսենք to preposition-ի մասին։ Հարցեր եղել կոմենտարիաներում եւ գերմաներեն նոր սովորողները հաճախ խառնում են to թե to-ն ինչու է նախադասությունների մեջ հաճախ հանդես գալիս ցուր կամ ցում տեսքով։ Այստեղ պետք է հիշել, որ to-ն միշտ օգտագործվում է դաթիվ հոլովի հետ։ Եվ Ցուն ունի բազմաթիվ իմաստներ, բայց մենք այսօր կխոսենք ցույի միայն մեկ նշանակության մասին, որ նշանակում է դեպի։ Օրինակ, ես գնում եմ դեպի ինչ որ տեղ։ Այդ դեպքում մենք օգտագործում ենք ցուն։ Իշ կոմե ցուդիր։ Ես գալիս եմ քո մոտ։ Իշ գեհե ցու աննա։ Ես գնում եմ Աննայի մոտ։ Այս դեպքում ամեն ինչ պարզ է։ Իշկեհե ցուր շուլ է։ Այստեղ պետք է մենք իրականում ասենք իշկեհե ցու դեր շուլ է եւ այդ ռն միացել է ցույին եւ դարձել է ցուր դիշուլ է իգական սերում ընդունելով դատիվը դիշուլեն դարձել է դեր շուլե եւ արդյունքում իշկեհե ցուր շուլե։ Ես գնում եմ դպրոց։ Իշկեհե ցում ֆրիզուա։ Ես գնում եմ Վարշավիրանոց։ Այստեղ ֆրիզուղան արական սերի գոյական է եւ դեր ֆրիզուղա փոխվել է դեմ ֆրիզուայի, բայց գերմանացիները դեմ ֆրիզուա չեն ասում։ Նրանք ասում են իշկե հետ ցում ֆրիզուա։ Հաջորդ օրինակները. Mein Tochter geht zum Arzt։ Դեր արծը փոխվել է դեմ արծտի դաթիվի ժամանակ եւ արդյունքում ցում դարձել է ցում։ Wir gehen zur Post։ Post-ը իգական սեռի գոյական է։ Die Post-ը փոխվել է դաթիվում, դարձել է der Post եւ արդյունքում մենք ասում ենք Wir gehen zur Post։ Մենք գնում ենք post։ Sie fahren zum Supermarkt։ Die Supermarkt-ը փոխվել է dem Supermarkt եւ zum դարձել է zum։ Այստեղ հարկ է նշել, որ zu house-ը արտահայտությունը քարացած արտահայտություն է, այսինքն zu house-ը չի նշանակում դեպի տուն։ Zu house-ը նշանակում է տանը։ Zu house-ը տանը։ Օրինակ, ich bin zu Hause, ես տանն եմ։ Nach Hause նշանակում է դեպի տուն, nach Hause։ Ich gehe nach Hause, ես գնում եմ տուն։ Ավարտելով ցույցի մասին ուզում եմ նշել նաև, որ գերմաներենի հոլովները յուրաքանչյուր հոլովի մեջ կան preposition-ներ, այսինքն յուրաքանչյուր հոլով ունի իր preposition-ները։ Ցույի նման կան նաև այլ preposition-ներ, որոնք միանալով հոլովի հոլովված մասնիկին փոխում են իրենց տեսքը։ Դրանք դուք այժմ տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Օրինակ, ին դեմը դառնում է իմ, ին դասը դառնում է ինձ, անդեմ ամ, an das ans, auf das aufs, über das übers, von dem vom, bei dem bei, zu dem zum, zu der ցուր, որոնց մասին մենք արդեն այսօր խոսեցինք։ Հուսով եմ པարզ է ամեն ինչ։ Ցանկանում եմ հաջողություններ ուսման մեջ։ Եվ վերջում ավելացնեմ նաև, որ սկսնակների համար այնքան էլ կարևոր չէ այսպիսի մանրունքները, ամեկ մակարդակի քննություն հանձնելու համար ավելի լավ է սկզբում լավ բառապաշար հավաքեք եւ ձեռք բերեք գերմաներեն լսելու եւ հասկանալու կարողություններ, իսկ քերականությունը դրանք B1, B2 եւ ավելի բարձր մակարդակների համար են։ Ցտեսություն